Вітаю вас, шановні користувачі! Дуже радий, що ви приєдналися до третього уроку по вивченню підсистеми управління персоналом. Тема поточного відеоуроку використання звітів по персоналу, а саме звіту особова картка, типова форма P2 та звіту списки працівників організації. Крім того, ми познайомимось з принципами використання додаткового універсального звіту, але це вже наприкінці уроку. Звіт особова картка можна відкрити через меню кадри, вибравши позицію з відповідною назвою Особова картка. Або на закладинці Кадри панелі функцій, також обравши посилання Особова картка натискаємо посилання, після чого відкривається екранна форма звіту особова картка. Форма звіту передбачає можливість вибору актуальної на дату звіту форми. На даний момент цілком зрозуміло, що треба вибирати форму 2009 року. Дата актуальності, на яку будуть сформовані всі дані звіту, на початку роботи зі звіту встановлюється автоматично, в залежності від налаштувань програми. Це або поточна дата системи, або робоча дата програми, якщо це передбачено параметрами програми, які встановлюються у вікні Параметри меню сервіс. В нашому випадку при невстановленому пропорції використовувати поточну дату комп'ютера використовується значення 1 червня 2015 року. Що ми бачимо в екранній формі звіту. Звіт передбачає можливість відбору даних по організації, яку треба вибрати з випадаючого списку. В даному випадку ми залишаємо значення без змін добро. І відбір по списку працівників, який формується в довільному порядку в спеціалізованому вікні форма редагування списку. Тобто ми або за допомогою кнопки Підбір формуємо потрібний нам список послідовним подвійним натисканням лівої кнопки миші на рядку з обраною позицією, або додаємо кожну окрему позицію довідника співробітники організації за допомогою кнопки Додати, або, звісно, клавіші Інсерт. Коли список сформовано, натискаємо кнопку ОК, після чого формуємо звіт і знайомимося з результатами його формування. загальну друковану форму звіту послідовно один за одним виводяться сформовані окремі звіти по кожному співробітнику з нашого списку. Кожний звіт відповідає затвердженій наказом Держкомстату та Міністерства оборони України типовій формі П2. Ми не станемо докладно зупинятися на призначенні кожного інформаційного поля. Відзначимо тільки те, що основні дані по співробітнику потрапляють в звіт з довідників співробітники організації, фізичні особи та його табличної частини склад родини фізичної особи, реєстрі відомостей громадянства фізичних осіб, паспортні дані фізичної особи тощо. На жаль, досить великий перелік полів звіту залишається незаповненим в зв'язку з тим, що в поточній конфігурації не передбачено зберігання даних про отриману працівником освіту та кваліфікацію, інформацію про військовий облік, професійну освіту на виробництві, відпустки за період роботи на підприємстві та деякі інші дані. При необхідності таку інформацію можна ввести вручну. Спочатку треба перевірити можливість ручного редагування шляхом подвійного натискання лівої клавіші миші в одному з полів даних. Якщо в пустому полі з'являється курсор або в заповненому полі кольором виділяється поточна інформація, можна приступати до вводу даних. В іншому разі переходимо в меню Таблиця, вид і натискаємо позицію редагування. Знову перевіряємо можливість змін Двічі натискаємо клавішу миші і бачимо, що можемо вводити інформацію. Вводимо, наприклад, початкову дату періоду відпустки. В тому разі, якщо у нас виникає потреба зміни інформації або параметрів форматування введеної нами або вже існуючої інформації, можна скористатися контекстним меню потрібному полі редагування натискаємо праву кнопку миші. З'являється контекстне меню, в якому шляхом вибору відповідної позиції ми можемо розсунути поле, розбити комірку на декілька частин, вилучити інформацію, очистити формат, рамки, вміст або все одразу, вставити якусь примітку і викликати на екран вікно властивостей. Давайте познайомимося, що ми можемо зробити за допомогою такого вікна. Вибираємо позицію властивості і у полі текст вікна властивостей бачимо текст, який ми тільки що ввели в комірку періоду. Звертаю вашу увагу на те, що за допомогою кнопки Відкрити поля редагування тексту ми маємо можливість ввести потрібний текст як українською, так і російською мовою, якщо це необхідно. Поле розміщення визначає, яким чином буде розміщений текст в полі редагування. Текст можна обрізати, якщо він не вміщується в полі редагування, або ж в такому випадку повністю забивати весь текст спеціальними знаками. Можна встановити опцію Переносити в такому разі, при виводі інформації в друковану форму вона буде повністю збережена в комірці шляхом перенесення тексту. В даному випадку ми можемо залишити стандартну опцію авто. За допомогою різноманітних налаштувань вікна властивостей ми можемо відформатувати введені нами дані, визначати положення по горизонталі, по вертикалі, міняти фон, текст і так далі. Сподіваюсь, у вас вистачить терпіння самостійно познайомитися, поекспериментувати і таким чином навчитися самостійно вводити і формувати дані у звітах нашої програми. Пам'ятайте, що ці можливості доступні практично у кожній друкованій формі майже любого звіту конфігурації. Закриваємо вікно властивостей, звіт особова картка і переходимо вивчення звіту списки працівників організації. Цей звіт дозволяє користувачам програми формувати різноманітні списки працівників, відібрані та згруповані за різними критеріями. Як виконуються налаштування для досягнення потрібного результату, ми з вами зараз і подивимось. Звіт списки працівників організації можна відкрити на закладці кадри панелі функцій, використавши посилання списки працівників організації, або через меню кадри, вибравши позицію список працівників організації. Натискаємо ліву кнопку миші і починаємо нашу роботу зі звіту. Давайте спочатку просто натиснемо на кнопку Сформувати. Звіт в такому випадку формується з повною відсутністю додаткових налаштувань, і на цьому етапі найпростіше знайомитись з базовими елементами екранної форми звіту. Кнопка Відбір дозволяє показати або сховати реквізити, які найпростішим способом дозволяють організувати відбір по організаціям та підрозділам. Якщо реквізити відбору у формі відсутні, Вивільняється деякий додатковий простір для розміщення даних результату формування звіту, що в деяких випадках може здатися досить корисним. Майте на увазі, якщо ми налаштуємо якийсь відбір і після цього сховаємо відповідні реквізити, звіт все одно буде сформований з урахуванням наших налаштувань. Кнопка заголовок діє таким самим чином, управляючи показом заголовку звіту, в якому виводиться детальна інформація про поточні налаштування. Ця інформація в разі присутності в екранній формі буде роздрукована разом з усіма результатами. В цьому ми можемо впевнитись, натиснувши на кнопку перегляду. Бачите, тут присутній заголовок звіту. Давайте для подальшого знайомства зі структурою звіту відключимо показ відбору і заголовку і звернемо свою увагу на результат формування звіту. Таблиця результату при поточних налаштуваннях за замовчуванням виводить повний список працівників всіх організацій з табельними номерами, згрупованих по організаціях і підрозділах цих організацій на поточну дату. Якщо реквізит період на дату не заповнений, Звіт формується на поточну дату. Звичайно, дуже великої практичної користі від такої інформації небагато. Давайте попросимо програму вивести нам по кожному працюючому на 1 лютого 2011 року співробітнику дані про його дату народження, стать, посаду, телефон, серію та номер паспорта. Для цього нам треба скористатися кнопкою Настройка першу чергу на закладинці загальні встановлюємо значення реквізиту період 1 лютого 2011 року. Саме на цю дату будуть сформовані дані, які можуть змінюватися з часом. Наприклад, це посада працівника. Якщо встановлена позначка розфарбовувати виміри, поля з інформацією про виміри групування будуть розфарбовані в різні кольори. Кожний колір відповідає якомусь з вимірів звіту. В даному випадку це виміри організація та підрозділ. Закладка групування дозволяє визначити, яким чином будуть згруповані отримані звітом дані по співробітникам. За замовчуванням, налаштування звіту забезпечують групування даних по організаціях та підрозділах. Ми з вами можемо, наприклад, відмовитись від групування по підрозділах. Видаляємо відповідний рядок в таблиці групування. Натискаємо кнопку ОК, і в результаті формування звіту з новими налаштуваннями зникає розподіл робітників по підрозділах. Давайте для кращого ознайомлення з можливостями налаштувань групування даних згрупуємо список працівників по посадах, які вони займають по штатному розкладу підприємства. Для цього повернемось до вікна налаштувань на закладку Групування і за допомогою кнопки Додати з випадаючого списку вибираємо поле Посада. Натискаємо кнопку ОК і бачимо, що в табличний документ форми звіту виводиться список працівників, згрупованих по організаціях та посадах. Продовжимо наше налаштування. На закладці Відбір ми знаходимо вже заповнену деякими значеннями таблицю налаштувань відбору даних. Ліва колонка таблиці містить так звані прапорці або, іншими словами, позначки участі поточного рядка у відборі. При встановленні позначці в рядку відбору за станом працівника в результат звіту попадають тільки незвільнені співробітники. Якщо позначку зняти, відбір за даним параметром буде відключений. Відповідно, при встановленні прапорця для організації або підрозділу починає діяти відбір по відповідному значенню параметра, яке треба ввести в колонку значення. Крім того, ми маємо змогу вибору різноманітних варіантів порівняння в колонці тип порівняння. Список доступних варіантів залежить від типу значення відбору і який з них в кожному конкретному випадку використовувати інтуїтивно зрозуміло, тому зупинятися докладно на кожному з них немає сенсу. Пропоную включити відбір по організаціях, встановити відбір по організації добро, а також додати відбір по посаді. Натискаємо кнопку Додати. Додаємо поле відбору посада і встановлюємо значення інженер. Тип порівняння дорівнює нас влаштовує. Натискаємо кнопку ОК і отримуємо готовий список всіх інженерів організації Добро. Саме тут пропоную згадати наше головне завдання отримати дані про дату народження, стать, посаду, телефон, серію та номер паспорта співробітників. Склад додаткових даних по робітниках визначається на закладці поля вікна налаштування. Список полів звіти за замовчуванням складається з двох позицій табельний номер та прізвище ім'я та по батькові. Поля додаються за допомогою кнопки Додати з випадаючого списку доступних полів. Отже, приступимо до визначення потрібних нам додаткових полів звіту. Знайомимося зі списком і вибираємо те, що нам треба. А саме серія документа, номер документа. дата народження, посада, телефон фізичної особи, а також стать. Тепер приводимо до ладу послідовність полів звіту у відповідності до поставленої задачі. За допомогою кнопок вверх або вниз переміщаємо поля на свої місця. Виділяємо поле і натисканням відповідної кнопки переміщаємо його на своє місце. Спочатку стать, потім день народження, посаду, телефон, а серія і номер документа залишаються на своїх місцях. Формуємо звіт. Розкриваємо форму звіту на весь екран і знайомимося з отриманими результатами. На жаль, дані фізичних осіб демонстраційної бази заповнені далеко не повністю, тому більшість комірок результату роботи звіту залишилась незаповненою. Але на прикладі даних Жилнової Валентини В'ячеславовни які при підготовці до уроку не полінувався заповнити ваш викладач, ми можемо стверджувати, що отримали потрібну інформацію повністю. Для того, щоб впевнитися в цьому ще більше, давайте відключимо встановлені нами відбори і подивимось на звіт знову. Повертаємося до вікна настроїк, відключаємо відбір по посаді та організації. Знову формуємо звіт. Проглядаємо отримані дані згори донизу і бачимо, що якщо дані введені в базу, то вони потрапляють в результат звіту. Нам залишилось познайомитися з останньою закладкою форми налаштування сортування. На цій закладці ми маємо можливість встановити порядок сортування отриманих даних за довільними критеріями, які визначаються в першу чергу складом і розташуванням полів, доступних при натисканні на кнопку Додати, а також визначеним напрямком сортування, який задається в колонці Напрямок сортування. Давайте натиснемо на кнопку Додати. І в випадаючому списку доступних полів спочатку знайдемо і виберемо прізвище, ім'я та по батькові. Напрямок залишаємо незмінним за зростанням, натискаємо кнопку ОК і бачимо, що в рамках кожного підрозділу рядки співробітників відсортовані за абеткою. Тепер додамо ще одне поле сортування, і на його прикладі звернемо нашу увагу на деякі нюанси управління сортуванням даних. Натискаємо кнопку Додати і вибираємо поле посада. Формуємо звіт і всупереч нашим сподіванням не отримуємо очікуваного результату. Поля з посадою не відсортовані за абеткою. Діло в тому, що при використанні для сортування полів, які містять цілі об'єкти конфігурації, наприклад, елементи довідників, дані впорядковуються за внутрішніми ідентифікаторами, а це може привести до несподіваних результатів, як в нашому випадку з посадами. Для отримання потрібного результату необхідно змінити поле посада на поле посада найменування. І в такому разі сортування відбувається за абеткою. Будемо вважати, що завдяки виконаним налаштуванням ми отримали необхідну інформацію. Залишається лише додати в друковану форму поля заголовку та відправити готовий звіт на принтер. Ми ж закриваємо звіт списки працівників організації і переходимо до коротенького знайомства з ще одним звітом, який можна використовувати в кадровому обліку. Його можна знайти через меню звіти, інші універсальний звіт. Базові поради по використанню звіту універсальний можна отримати, як і в інших об'єктах конфігурації, за допомогою кнопки Відкрити довідку зі знаком питання панелі інструментів форми звіту. Натиснувши цю кнопку або клавішу F1, ми узнаємо, що звіт універсальний дозволяє відображати дані документів, довідників, їхніх табличних частин, регістрів накопичення та регістрів відомостей та їх віртуальних таблиць. В поле тип даних вибирається тип даних, а список об'єктів обраного типу представлений в полі Об'єкт. Закриваємо довідку. Вибираємо тип даних. Довідник. В якості об'єкту вибираємо довідник фізичні особи. Склад родини фізичної особи нам не потрібен, тому для таблиці вибираємо пусте значення. Формуємо звіт з налаштуваннями за замовчуванням і отримуємо простий повний список фізичних осіб, зареєстрованих в усіх організаціях інформаційної бази. Переходимо до вікна налаштувань, натискаючи кнопку Настройки. Вікно налаштувань універсального звіту дещо відрізняється від знайомого нам аналогічного вікна звіту списки співробітників. Але це не головне. Принципи налаштування остаються ті самі: визначення складу та порядку полів, групування, відбору та сортування. Поточний звіт також має додаткові можливості оформлення результату. Але сьогодні ми на цих можливостях зупинятися не будемо. Бажаючи отримати більш докладну інформацію про універсальний звіт, можуть знайти на нашому сайті спеціалізовані уроки по використанню додаткових звітів конфігурації. На закладинці Структура звіту для ознайомлення з роботою механізму групування даних в таблицю групування рядків додаємо поле Стать. Особливістю інтерфейсу звіту універсальний являється можливість безпосереднього переміщення поля з вікна доступних полів прямо в рядок таблиці групування рядків. Використовуємо цю можливість і за допомогою кнопки Перемістити вгору переміщуємо рядок стать на перше місце. Формуємо звіт і отримуємо на перший погляд досить несподіваний результат. Ціла група фізичних осіб належить до групи з пустим значенням і тільки невелика частина списку розподілена по статі чоловіча та жіноча. Причина проста. У більшості фізичних осіб не заповнений реквізит стать. Таким чином, при такому налаштуванні ми маємо змогу без використання відбору отримати інформацію про незаповненість реквізиту стать. Але це не найкращий метод для отримання такої інформації. Повернемось у вікно настройок Видалимо поле стать з таблиці групування і подивимось, як за допомогою універсального звіту отримати інформацію про заповненість реквізиту стать у елементів довідника фізичні особи методом відбору даних. Для початку забезпечимо вивід інформації про стать в результат звіту. Для цього додаємо поле стать в список стопчиків звіту. Натискаємо кнопку Додати поле і з випадаючого списку вибираємо відповідне значення. Заодно дещо розширимо список показників колонок і додамо, наприклад, поля код за ДРФО, дату та місце народження. Тепер перейдемо на закладку Відбір і сортування і додамо поле відбору стать. Вид порівняння дорівнює, значення не заповнене. Формуємо звіт. В результаті ми отримуємо звіт по всіх робітниках, у яких не заповнений реквізит стать. І завдяки налаштованому нами виводу інформації робимо висновок, що також не заповнені реквізити дата народження і місце народження. Заповнені тільки коди за ДРФО командній панелі форми звіту ми маємо можливість додати до друкованої форми заголовок, натиснувши на кнопку Заголовок, після чого можна роздрукувати звіт для подальшого аналізу. І наприкінці знайомства з універсальним звітом ще одне досить важливе зауваження. Багато хто з шановних користувачів забуває про можливість збереження та подальшого використання довільної кількості різноманітних налаштувань звіту. При натисканні на кнопку Зберегти настройки звіту відкривається віконце, в якому можна ввести в поле найменування зрозумілу у майбутньому назву поточних налаштувань, наприклад, фізичні особи без статі. Після чого треба зберегти налаштування. І якщо у майбутньому ми натиснемо на кнопку Завантажити настройки звіту, Наше останнє налаштування буде доступне для використання. Давайте перевіримо роботу механізму збереження та відновлення варіантів налаштування звіту. Вибираємо настройку Основна. Формуємо звіт. Бачимо, що при таких налаштуваннях звіт виводить інформацію тільки про стать працівників. Натискаємо кнопку Завантажити настройку звіту і вибираємо настройку фізичні особи без статі. Знову формуємо звіт і впевнюємося в тому, що у нас з вами звіт сформований у повній відповідності до збережених налаштувань. На цьому закінчується наше знайомство з універсальним звітом. Закриваємо форму універсального звіту і підводимо короткі підсумки сьогоднішнього відеоуроку. Ми познайомились з основними принципами налаштування формування кадрових звітів, особова картка та списки працівників коротко розглянули роботу універсального звіту. Ми вже знаємо, що ці звіти мають розвинені механізми управління структурою отримуваних даних, що користувачі мають можливість самостійно впливати на склад, групування, відбір та сортування даних. Крім того, поточні налаштування можна зберегти для подальшого використання що дозволяє в майбутньому оперативно відновлювати різноманітні варіанти налаштувань та економити ваш дорогоцінний робочий час. Дякую за увагу. До нових зустрічей!